Привет всем! Сегодня такое необычная моделька, необычное построение. Видите, кубики. Э, Причем они шестигранные полностью. Да? Бывает, строят, что нет донышка, и так куда-то вот прикрепляют. Но здесь полностью кубик, вы видите, нет дырочки как э, игральная кость или еще что-то. Э, каждый кубик сделан из разных наборов Lego Classic. Вот даже такой я сделала для разнообразия. Это набор 11011, очень большой, в нем оказалось так достаточно деталей сделать такой большой кубик. Причем каждый кубик сделан по-разному. Ну, вы понимаете, в каждом наборе свои детали. И каких-то больше, каких-то меньше. Э, вот самые простые два варианта. Это 10 696 это 10698. Ну, знаете, такие большие коробки, средняя и большая желтые коробки. Вот. Э, и вот еще варианты. Вот. Даже если у вас нет каких-то из этих наборов или вообще никакого из них нет, вы можете просто посмотреть, как строится несколько кубиков и увидеть, какие у вас есть детали. То есть однажды научившись посмотрев, как делается один из кубиков, вы потом уже научитесь и будете делать из своих деталей. Поймете принцип, сможете делать свои кубики. Где можно такие вещи использовать? Ну, помимо того, что это просто, весело, они довольно крепкие можно ими играть. Можно из этих кубиков сделать настоящую игральную кость, дайс шестигранный. Э, здесь поставить количество точек, там одна, три, шесть. Понятно, да? Вот. И даже уравновесить их, чтобы ну, хоть приблизительная вероятность была одинаковая. То есть можно кидать дайсики. Э, в некоторых официальных наборах Лего есть прикольное применение. Например, есть такой набор, называется календарь. Там вот так вот 4 кубика строится, на каждом цифры, ну, допустим, это день, это месяц. И каждый день можно менять день и можно менять число месяца. Перекидной такой календарь с помощью кубиков. Можно построить что-то в стиле Майнкрафт очень так напоминает, да, кубическая форма, дерево, еще какие-то ландшафты. Вот в таком, в такой технике. Э, есть э, сейчас вот многие ждут, наверное, набор по Супер Марио. Там желтый куб с знаком вопроса. Э, тоже похожая техника. Ну что, будем учиться, строить. Поехали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Эм, пишите свои комментарии, что бы вы хотели еще. Может быть, какая-то необычная идея. Реализуем ее вместе. Пока-пока. Thank you. you.